барыңарды киноның башталышынан құттықтаймын бұл кісілерді жақсылап алып бар бұл кісілер деген э біздің киноымыздың көзірлері ол жер биік екенін білініп отыр кішкене қимылдасаң ушуну укпай калатчы бала жантан бері айтып атат э. мындай беттері э. нормально болады киноны баштайлы сүрөткө түшүп алып кетип калабыз мен ташкынап баштайлы да кинону жашоо алейкум достор биз кошуна тандабайтын жалпы тартуучу топ команда актерлор кудай буюрса ташкырап аткан нарынга жөнөп атабыз бизден мыкты кинону күтүңүздөр күз менен жаңы жылга жакын кудай буюрса элдин назарына коебуз э мен болсо актерлор менен тааныштырайын съемочный команда менен тааныштырайын кеттик ну здрасте Жақшы банан қандай үшін екен қайсы э, предложение қылғаннан кейін қайда қошынаға келген непривычно непривычно да ей жаңа айфон алдың ба бұл менен тартылғанына сүйін отырып қарашы е менікінде емес біле ой сен нормально ақша тауып жатырсың дейді ал неге мен таппай білерді. <laughs> как всегда красавчик салам алейкум мк сен неге омурбек деші әтей десе. beklese. Дажибе. жана ошондой эле дара кырынан кийин экөө эки башка персонаж болчу бизде жылдызбек уа мына экөөнү карагылачы эки красавчикти мына сага сиздин эме монтажыңызга жардам бе? анда биз кеттик ошондо калып э қат қат қат қат жардам бермейсің ба жардам бермейсің ба жоқ монтажыңыз қана жардам берейін болмай қалды бұл кісілерді жақсылап алып бар бұл кісілер деген е біздің кинобыздың көзірлері свежий выжатый апельсиновый сок бар ғой все свежий выжатый апельсиновый сок ұқтың ә э. жолда не қаттама алып бар еще а қаттамаға жетеміз бе самолетпенен бармаймыз турцияға бармай қалдық самолетпенен бармаймыз э? бе э, Yeah ушинтип мен шылдындагылан жолдо кетип баратканда сурайсың ары ушунан актамайки берип туруңузчу бир бир бир уктап алайынчы деп э сен сүйлөбөй бияка мы берип коебуз ортобуз машырап болған қоғам өтіп кетіп 10 <laughs> километр даже 20 километр бензинді жеп Да, не было поворота. Опа, на связь. О, на связь кто-то вышел. Алмаз, Алмаз, слышно? Кого слышно? Авташ. Прям кинодоғдай ұлытып. Біз <laughs> ошентип Ташработқа келдік, таңғы сағат 9. Азыр Қошналар киносының алғашқы дублю алғашқы кадрлар тартылмақшы бізге игілік қалап қоңыздар, ұйқы жоқ бірақ маңай жақсы мен сенің өзіңнің менен түскенмін не бирөөнүн аялынын жанына э, бұл башқа кино Ами бұл қосынан вообще не разу бұл не болған қол қол білесің бе сенка учебада бірдеме болып кетсем қолым жоқ деген қол бұл серьезно меня не вините деген нәрсе классно сен а деген типа мне мстителевый Avurgens, hè? Avurgens, авергенс емес эверженс екен көрсе Мына анда эле билбейт экенмин көрсе мага авергенс деп эле окулчу көрсө эверженс турбайбы мстители кана это чтобы мен бот мен каякта жазганын көрсүн да мындай уу деген ошолбу ушол ушол все я ушел е бисмилла кинобуз жакшы кинолордон болсун келтірді кино жақсы башталсын ә жақсы аяқтасын съемканы қыл сіз охотаға келе келгенсіз ғой алтындың охотасына келіп отпай мына ырысбай ке? мына бұл турист қой. туристке салғандай а бұл болсын деген қасқалбек охотаға келіп отпай Сомали. Да ёбан, без воды Мұз головия мен айтып отқаным біздің бұл кинобызда құдай бұйырса сюрприз болады деп жаңа актерлар кімдер десеңіздер бірінші жолы ә, кинода айрис байке менен альбина жеке биринчи жолу өздерін ойношот да ә, наконец то э осы Асқа асхат ағартып жүрші кеттім кеттім все сіздерге чоң рахмат э, бізге мақұлдықты беріп атайын келіп бергенсіздерге э, құдай бұйырса алды алдыда болсын көптөгөн ийгиликтер жарата берели все эми эмне кылалы дейсиз кинону баштайлы сүрөткө түшүп алып кетип калабыз мен мына ташкентте баштайлы да кинону ал эмнеси каяка жүрөт өмүрбек асхат бекени тура койчу не деп тұрай менің жоқ қоқыс шашпай ей стоп снято деп қойсаңдар Э, қол шап қойсаңдар ғой. бірінші кадр иә барыңарды киноның башталышымен құттықтаймын үшінші көп жалаң профессионалдар жүріп проектте чоғылса біздің кино мықты болды деп сенемін ошол калган токсон төрт э, сцена ошо биринчи кадрдай болуп аябай жеңил тартылып кетсин ура тарелканы неге сындырасыңар негизи негизичи мунун салты боюнчачы жарганда ар бир бөлүгүн алат съемка бүткөндө могу тарелканын бөлүктөрүн чогултат да баарычы анан баары тегерек бүтүн болгондо э, проект ийгиликтүү аяктады дегенди билдирет да жоготпогула андай биздин биздин немеде тажрыйбада андай колдонулбайт бирок жөн эле алып алабыз бөлүктөрдүн эстеликке и все кана <laughs> кана негизи кинонун э, өзүнүн шарты боюнча тарелканы талкаланат биринчи кадрдан кийин анан акыркы кадр тартылып бүткөндө ошол тарелканы кайра чогултуш керек но мен билгени жетимиш жылдык история <laughs> Давайте мы попробуем